যিসকল কৰ্মচাৰী তেখেতসকললৈ আমাৰ এক বিহুৰ উপহাৰ আছে একেবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো কৰ্মচাৰী আই এ এছ অফিচাৰৰ পৰা ধৰি চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীলৈকে আৰু পেঞ্চনাৰসকল আৰু পৰিয়ালৰ যিসকলে পেঞ্চন পৰিয়াল পেঞ্চন পাই আছে সেইসকললৈকে ধৰি আঠত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট দিয়ে সলনি ফৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট দিয়ে লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে চাৰি পাৰ্চেণ্ট দিয়ে বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এইখন প্ৰথম ৰাজ্য অসম যি ৰাজ্যখনে এই দিয়ে প্ৰথম ৰাজ্য মানে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম দিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইখন ৰাজ্য হৈছে অসম আৰু এই আজিও যদিও সিদ্ধান্ত হৈছে একত্ৰিছ মাৰ্চ তাৰিখে আমি যোৱা এক জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা এই ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ডি দিম থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট ডি পৰা ই গৈ ফৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট হ'ব আৰু সেইটোৱেই নহয় আমি লগত এই তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ দিম যাতে বিহুত তেখেতসকলে এয়া উপহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু সেই আৰু আমি সাত এপ্ৰিলত মানে সাত তাৰিখে বিশেষকৈ দৰমহা দি আছিলোঁ এইটো অলপ কেলকুলেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে বিহুৰ আগতে দহ তাৰিখে সকলোৱে এইবাৰ দৰমহা পাব দহ তাৰিখৰ দিনটোত ৰাজ্য চৰকাৰে সকলোৰে বাবে দৰমহা পেঞ্চন আৰু যিখিনি প্ৰাপ্য সেইখিনি তিনি তিনিমাহৰ এৰিয়াৰসহ তেখেতসকলক মোকলাই দিব গতিকে মই কৰ্মচাৰীসকলৰ সকলোলৈকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পেঞ্চনাৰসকল পৰিয়াল পেঞ্চনাৰসকল সকলোকে ইয়াৰ দ্বাৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা আগতীয়াকৈ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকল কৰ্মচাৰী তেখেতসকললৈ আমাৰ এক বিহুৰ উপহাৰ আছে একেবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো কৰ্মচাৰী আই এ এছ অফিচাৰৰ পৰা ধৰি চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীলৈকে আৰু পেঞ্চনাৰসকল আৰু পৰিয়ালৰ যিসকলে পেঞ্চন পৰিয়াল পেঞ্চন পাই আছে সেইসকললৈকে ধৰি আঠত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট দিয়ে সলনি ফৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট দিয়ে লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে চাৰি পাৰ্চেণ্ট দিয়ে বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এইখন প্ৰথম ৰাজ্য অসম যি ৰাজ্যখনে এই ডিয়ে প্ৰথম ৰাজ্য মানে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম দিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইখন ৰাজ্য হৈছে অসম আৰু এই আজি যদিও সিদ্ধান্ত হৈছে একত্ৰিছ মাৰ্চ তাৰিখে আমি যোৱা এক জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা এই ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট দিয়ে দিম থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট দিয়েৰ পৰা ই গৈ ফৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট হ'ব আৰু সেইটোৱে নহয় আমি লগত এই তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ দিম যাতে বিহুত তেখেতসকলে এয়া উপহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু সেই আৰু আমি সাত এপ্ৰিলত মানে সাত তাৰিখে বিশেষকৈ দৰমহা দি আছিলোঁ এইটো অলপ কেলকুলেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে বিহুৰ আগতে দহ তাৰিখে সকলোৱে এইবাৰ দৰমহা পাব দহ তাৰিখৰ দিনটোত ৰাজ্য চৰকাৰে সকলোৰে বাবে দৰমহা পেঞ্চন আৰু যিখিনি প্ৰাপ্য সেইখিনি তিনিমাহৰ এৰিয়াৰসহ তেখেতসকলক মোকলাই দিব গতিকে মই কৰ্মচাৰীসকলৰ সকলোকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পেঞ্চনাৰসকল পৰিয়াল পেঞ্চনাৰসকল সকলোকে ইয়াৰ দ্বাৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা আগতীয়াকৈ জ্ঞাপন কৰিছোঁ